Sen de malum bilirsin ki 50 yıl O tombalacı şişkosuna çok benziyorsun Mecnun. Kendiniz İstanbul'a sığarsınız da... ...bir mezara sığmazsınız.